Oke, jadi kali ini kita akan mengerjakan soal nomor satu. Soalnya itu adalah jika kita membuat daftar semua bilangan asli yang lebih kecil daripada 10, yang merupakan kelipatan 3 atau 5, maka kita akan mendapatkan 3, 5, 6, dan 9. Jumlah dari bilangan-bilangan tersebut adalah 23. Jadi pertanyaannya adalah, tentukan jumlah dari semua bilangan kelipatan 3 atau 5 yang lebih kecil daripada 1000. Um, saya lumayan nyaman memakai bahasa pemrograman Python. Jadi saya akan uh, kode dalam Python. Jadi pertama itu saya akan mendeklarasikan fungsi yang mungkin akan saya beri nama kelipatan 35. Dan saya akan menerima mm, argumen yang saya beri nama n, yaitu uh, mungkin kalau di sini adalah 10 atau 1000-nya. Jadi yang ingin lebih kecil daripada berapa gitu. Oke. Okay. Untuk selanjutnya um, saya akan mendeklarasikan variabel bernama jumlah. Yang pertama pertama itu adalah 0 dan saya akan memiliki for loop yang memiliki range atau uh, jangka sampai angka n. Kondisinya di sini adalah saya akan e, menambahkan jumlah dengan angka tersebut jika angka tersebut bisa dibagi tiga atau habis dibagi tiga atau habis dibagi lima. Nah, operator untuk uh, menentukan sisa itu adalah modulo. Jadi, saya akan memiliki satu if statement yang isinya jika x dibagi tiga habis atau X dibagi 5 habis maka saya akan menambahkan jumlah dengan X sebanyak X dan pada akhirnya saya akan um, mencetak jumlah yang sudah kita dapat tadi dan saya akan coba sekarang kelekatan 35 dengan angka di bawah 10 adalah 23. Yap. Sekarang kita coba apakah kelipatan 35 dari angka di bawah 1000. Jadi kelipatan 3 dan 5, jumlah dari kelipatan 3 dan kelipatan 5 di bawah angka 1000 adalah uh, eh, 233168 ya itu adalah dia uh, salah satu penyelesaiannya